Concha, concha. Nó vào vậy nó vào nhẹ, nó vào luôn, vây luôn. Đừng đu về giờ. Nice, nice, nice. Nhưng mà để đi về à rồi. Đi vô. Đâu, ờ, quả là lô, mi đấy. Watch out! တတ်တတ်နေရလေကူပီကျွန်တော်အဲ့ပေါ်တက်တာလေလမ်းမရှိဘူးလက်ကငါတက်လက်ပေးဦးတက်လက်တက်လက်လားရောက်သေးပါရေရေရေ Watch out! 捞起嘛，捞起嘛，好。需要不需要？基本捞，别别来这里聊聊。我看，要不要？要不要？báo thế nào các bạn Là gì? Yari, yari, yari, yari. Talan, talan, talan, talan, talan. Còn đất lại လာပြီလာပြီလာပြီငါတော့မတော်ဘူးလေဒီနေနေတယ်ဘလို့ရောက်လာတယ်ဒီကောင်ကနောက်ကနေဒါချသွားပြီနောက်ကွာတယ်အော်ချော်လာအော်ချော်လာမကအော်ချော်လာအော်ရှိတယ်နော်တောင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ရှိတယ်မကရှိတယ် boy boy boy boy boy okay okay okay ဟောဒီနေထိုးပါတယ်ဟောဒီနေထိုးပါလားကောင်းကြီးနော်ဘလို့ရောက်လာမလဲကောင်း ဟုတ်တယ်နောက်ကနေမကနောက်နေကျွန်တော်နောက်ပါလာလေဒီကကိုပြောက်မရောက်လာနေမှာဝါကွာမင်းကတော့ကိုပြောက်စပယ်ကြီးသုံးထားနေမှာပေါ့တနကျွေးငိုနေပြီလားဝီချီရောရှိလို့လားဟုတ်လားတရှိရလေဒါဥပေဥပေဥပေဥပေတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်တော့ရှာမယ်။ညောင်စီလို့ရတယ်လို့ပြီဒါ။အဥပေမတီးဘူးလားခုမှတီးရလားဟာ။ ဦးပဲကြောက်ပြီလို့ဦးပဲအဘကောင်းရုံနဲ့ဒီမှာပါချစ်ရင်မင်္ဂလာပါနာမည်ခေါ်ပြီးပါလေတူပီအိတ်ဟာဘီတဲ့တူပီအိတ်ဟာဘီကိုဒီလားမကတဲလေးရတာကြီးတဲလေးရှင်းနေတယ်ကိုတူတယ်တူပီဟာဘီကိုတူတယ်လော်ဘီပို့လိုက်တော်တော့ခေါ်လိုက်မတော်တော့ခေါ်လိုက်မတော်နေတော်နေတို့သွားနေတော့ငါငါအဲ့ချက်လေးစီးမှာဟာငါချက်လေးစီးမှာဟောရို့ဒီကားပေးပါကြိတ်တူးနဲ့ဖဲတာကျွန်တော် ခဲတဲ့ကြက်ကြဒီခဲတဲ့ကြက်ကြဟာကောင်းမြောက်လာလာလာပါလာဒီမှာဒီမှာလာဥပိ္ပဒါဥပိ္ပယောဥပိ္ပယောဥပိ္ပယောဒါစီယောဒါစီဥပိ္ပခေါင်းတော့ခေါ်လိုက်တော့ခေါင်းတော့ခေါ်ဥပိ္ပဇာရတော့နော်ကျွန်တော်သွားနိုင်မယ်ရှိရတယ်ဥပိ္ပခေါင်းရနောက်မှလေခေါင်းရရှေ့မှာပြောတာအာမင်းอ่ะအရှင်းနဲ့နောက်နဲ့မဟာနေတာ မကိုင်းငါလူဘုံလေးပိုင်းမသိဘူးဟောမယ်အရှင်းမဘောတကောင်မကားပြင်းနေတယ်ဘောမဟုတ်ဟာအော်ဘောဘောဘောဘောဘောအလူရမကလူီမကရမင်းမင်းအခုထွက်လာရအောင်ချင်းမင်းအခုထွက်လာရ ငါမလိုက်ဘူးပိုးရအပေါ်အဒရနာအဲ့တဲ့အဲ့တဲ့အဲ့တဲ့အဲ့တဲ့အဲ့တဲ့အဲ့တဲ့အဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တဲ့အဲ့တဲ့ကြာကြာရှေ့မှာကြာပါမြင်လိုက်လားညာတဲ့ကွညာတဲ့ကွညာဟုတ်ကွညာဟုတ်ကွမကညာဟုတ်ကွမဟုတ်ဘူးညာဘက်မှာပြောစင်မဟုတ်ဘူးညာပြောစင်မှာအဲ့မအဲ့မအဲ့တဲ့အေးပြောစင်မလို့လားပါတော့အဲ့ပြောစင်အဲ့ပြောစင်မဟုတ်ဘူးဟာအဲ့တာဝါဟာဟာလောက်ပြန်ပြီးတာဝါတဲ့တော့မဟုတ်လိုက် 又他什么？哥哥，我就在一路啊！哎哎哎哎！啊，讲一两句话，讲一。ဒီနေ့ရေးလိုက်ဟာဟုတ်ကိုချလာရင်မဖွာကလေးဖွာကလေးငါပြစ်တာသူတင်ပါမဥပ္ပနဲ့ကျွန်တော်တင်ပါဟုတ်တယ်ဥပ္ပနဲ့ကျွန်တော်တင်ပါအဲဒါတော့နောက်မှာကား တော့ drone မဲ့ဝိုင်းသုံးလုံးတော့ဟိရောက်ကြီးသုံးလုံးငါကရေးဘာလို့တက်သွားတော့အဲ့လိုညီမလိုကြီးနေလိုက်ဩကန်ဒီကညမှာရှိရနော်ပြပြအပြပတ်ပြီအပြပတ်ပြီဘာလို့တက်တာတော့ဥပိတယောက်တော့ပါတော့ဥပိဘာလို့အိုက်ဘက်ကထက်တက်တာတော့ပြကြောက်ပြီဒီကောင်နဲ့ကန်တရားတော့ Oh my god အာတိတ်ကူကြောင့်ခေါင်းကြီးကတက်သွားတော့အပက်အပက်တွေကို ခေါင်းတက်သွားတာခေါင်းခေါင်းချလို့ပြပြတာဟုတ်ပြီကိုခေါင်းချလို့ပြပြတာဘာတစ်ခုကြောင့်တက်သွားတာဟိုမှာလေကျွန်တော်ပြန်ကြတယ်ပါမှာဆိုလို့ပြပေးမလို့ပဲမဟုတ်ဘူး तू ကပြန်ကြတယ်ခေါင်းကြီးကပြန်မကြတယ်အဲ့ဒါကိုမစင်စားဘူးလားကျွန်တော်ကမတီးဘူးအဲ့ကောင်တကောင်ကန့်နေအရှိကဟွာကောင်တပြည့်မလို့ကျွန်တော်တီးတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးပြန်ကြတယ်အထင်တာအဲ့ဒီအဲ့တော့ဘုံတော့မထင်နေရသူဟိုတော့အဲ့တော့ဘုံတော့ကတပြည့်မလို့အမှဒေါင်းကန့်နေဒါဒီဆိုဒီချမ်းမှာပဲကျွန်တော်ပတ်မှာပဲ ပြန်ကြတယ်ပြန်ကြတယ်ခဏတော့စောင့်လမ်းတဲ့ကောင်မှာဟိုကရှိတယ်ဟိုကမှာဟိုကမှာဟိုမှာလမ်းအလေအလေလောက်မှာကာအေးတွေ့တွေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှေ့စပိန်ယူပါပြီကျွန်တော်စပိန်ဆက်သွားလိုက်တော်လေးတုံးတော့ပါတော်လေးအေးပေါပါတယ်ဟေ့အဲ့ကောင်လေးပြေးသွားပြီအဲ့ကောင်လေးရအောင်တက်ရမှာခုနကကန့်နေတာကိုကုရူရီရတယောက်တော့ထားတာကိုနောက်တစ်တစ်ထပ်လိုက်သွားတာငါစဉ်းစားလို့ကိုမရသေးဘူးအဲ့အဲ့မြင်ငွေကြီးရောမကအရာကိုလေ ဟာလာလာလာလာကိုမဲကိုမဲဟိုယူကြောင်မူကြောင်တော့တာမဟုတ်ကိုတင်းမိပါမှာဆိုလို့ပြစ်ပေးမလို့ပဲအေးအဲ့မတိဘူးအဲ့ဒါအေးအဲ့တော့အဲ့တော့နောက်မှထင်နေတာကိုချေတော့ကိုကိုရပြန်မကြတော့ဘူးဗျဒူးတဲ့တော့မတည့်အောင်ဒူးတဲ့တော့ဟိုမဟိုမဟိုမဟိုမဟိုမဟိုမကားစီရှိရဥပလိုက်ကားလား ဟိုက်တာတစ်တယ်ဟိုက်မှာဘလူးတာတစ်တို့ကြောက်ဘူးတာတစ်တယ်ကျင်တိုင်းကျုံးနေတာကိုယ်ကရှိရလားကျုံးမကျုံးမကျုံးအဲ့မှာမရှိတော့တော့ဘူးအဲ့မှာမရှိတော့ဘူး Mark the location ဟုတ်လို့လားပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာလေ Mark the location အရှင်းမှာ flat တက်တယ်ရှင်းမှာ flat တက်တယ်ဘောမဘူးဟာဘောမဟုတ်ဟာခုနကောင်ပဲခုနကောင်ပဲငါတို့တွေ့တဲ့ကောင်ပဲ တော့မဟုတ်ဘူးဟာမကတဲကောင်းနေကွာငါလူမမရှင်းမရှင်းမဖလဲဖလဲဖလဲလားရှင်းမဖလဲတဲ့လားအဲရှင်းမဖလဲတော့ဥပေကျွန်တော်တော့တော့သွားနေရမမမမမပြင်းပြင်းအိမ်မှာအမတွေ့တယ်ညာကြီးပဲဥပေရေ 来搞吧，乌伟来搞吧，乌伟来搞，乌伟来搞，就来搞吧。乌伟来，乌伟来。乌伟，马卡一个，马卡一个，乌伟卡一路面的，卡一路面的。啊！你们过来。乌伟。加速，加速，乌伟加速。哎，那嘛。မရဘူးလို့ငါအများကြီးပေါ်နေရအောင်မောင်းနေရတာဘလို့များပေါ်နေရဥပိအားလုံးများပေါ်ပြန်ထွက်တော့ဥပိပြန်ထွက်တော့ဥပိပြန်ထွက်တော့ဥပိပြန်ထွက်ပြောင်းနေတော့ဥပိကျွန်တော်အိတ်သိမ်းမှရက်လိုက်မယ်ဥပိအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်ဥပိပြန်ထွက်ပြောင်းနေတော့ ဂိတ်တော့ရွေးကြဝင်လာအဲ့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ဥပအိနာဝင်လာအိနာဝင်လာအိနာဝင်ပြန်တော့ပြန်ဝင်လာကြာကြီးပေါ်လာဥပကွန်ထရိုးနဲ့တော့မရဘူးလားဟလာတိုင်းကြည့်လောက်ကွန်ထရိုးနဲ့တော့ရတယ်နေလိုက် Watch ရ out! ရရရရရရရဥပ္ပေအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုနှိမ့်မိပြီးတော့ဥပ္ပေရာ Watch out! ဟုတ်ဟုတ်လုံးဝ error တက်လုံးဝလုံးဝအများပေါ်ပါဥပ္ပေဘာမှလုံးမရဘူးတိလားမောင်းလို့မရပါဘူးဗျာဖောက်ပြန်တော့ကြသွားရဲ့ဖေးကြီးရပါတယ်ဘယ်သူကြီးဤရမရှိဒါပတ်သေးရှိဤရရှိဤရတွေးရှိရောရောရောရောရောအားလုံးရှိလားငါပေးတယ်ငါဒီမှာရှိအများကြီးရောဘူးဘူးဘူးစတာလေးပါလေရှိလားရောရောဒီမှာတွေး mark the location ဘာကားစီ 给呗。有有有有有有，超一起，超超一起，要要那么那一下来，我不有我不有录音了。要这边五百。我要来过刚刚也 OK 吧，别。那你给我买点酸奶面带的呀。呀，一百这边了呀。I got supplies. ပြည့်ခဲ့တယ်မနေ့ကမနေ့ကတည့်ရမှာတပွက်ရကြလာပြီတော့ ပြန်ကြလာပြီမနေ့ကငါလည်းကိုတော့မှာပဲဘယ်ဆိုဖ่စ်သွားအဲ့ပုံမှာကိုရနိုင်ပါပြီဗောပြန်ဆုံထဲမှာကင်ဟာလက်ပြတယ်ဟေးဟာဟจะปีไฟอะไรอ่ะปีไฟอะไรฮัลโหลฮัลโหลน้องทีช่หนูน้องเหรอเด็กนี่ တကောင်ဒီဘက်တကောင်ဒီဘက်ကူပါတကောင်ဒီဘက်ကူပါဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဝေမနောက်နဲ့တော့ဥပ္ပေငေါနဲ့နောက်နဲ့တက်လာပါအမပါချွတ်သွားပြီဆိုးလိုက်တာရောက်နောက်နဲ့တက်လာပါနဲ့ခေါင်းနဲ့တနညာတော်မူပါလို့အဲ့ကြတော့မှတကောက်ငါပြတဲ့ point မှာကြတော့မှတကောက်နောက်ရတဲ့ tanki နဲ့ကိုဆုံးတယ် okay ပါအပါ thank you bro အပါအေးတန်ရဟိုင်းမှာဗျအေးအေးပြင်းနေလိုက်ပြင်းနေလိုက်ပြင်းနေလိုက်အာမမမရှိပါဘူးဒီမှာပြင်းနေလိုက် င်းဆိုင်မဟုတ်လားဥဝေဥဝေဥဝေဥဝေနော်နော်ဒီကောင်နဲ့နော်နဲ့တက်လာဘိုးဘချမ်းပါလေရှိရယ် Mark the location ဒီကောင်နဲ့ white တာဘူး white အိုးခေါင်းနေကွာအေးကားနဲ့ခေါင်းရောအော်တွဲတစ်ဆက်ပဲအော်တွဲတစ်ဆက်တစ်ဆက်ပဲကြာပါလုံးဝတစ်ဆက်တစ်ချက်တော့ဒီကခေါင်းတင်းတင်းနေရတယ်အာမမရှိဘူးငါနီးရပြင်တော့ငါချောမှာပဲငါကငါကြာမှာရောငါ level 3ရှေ့ရော Ja, ja, ja, Ubi, Ubi. Ubi, kena, Ubi. Du kan inte... Nah, men la, Ubi. Lama, lama. Level dia, level dia dua besi, dua besi. No, nanti lama. Dua besi, Ubi. Okey, lah, Ubi. Amang, amang cuci. Ya, ya, Ubi. Cuci lagi, Ubi. Ubi, cuci lagi. Ubi, ni dah, tora bo. Ubi, cuci lagi, Ubi. Tolong ni bo. Ah. ကိုရီကားလည်းမရှိဘူးရေရေကတင်းနေအေးငါတို့ကားကိုခွဲသွားပြီ 哈勒古的嘛，俺们今天可以玩了。哎呀！喂喂，干活干活干活！哎呀！喂干活喂干活你喂干活你喂干活，哎一个一个一个，一個一個一個一個。啊，我邊嚟一個？喂邊啊？喂邊啊？一個轉落去啦，邊啊？邊啲西邊正嚟我講你住。干活係咪包你？嗯嗯嗯嗯嗯。嚟嚟嚟嚟。喂。 anh anh còn anh còn nháy mày anh còn nháy mày anh anh còn thăm mày anh còn thăm đi ê ê em không biết thôi này biết thôi này là đừng phải còn đi ạ tao làm tao làm tao làm gì ai rồi ai rồi ai rồi đến đó là hả rồi trên đây rồi trên đây này trên đây này về gì rồi trên đây là gì còn giờ mà gọi nhớ à. cho cố cho bên luôn vây luôn မှုလို့ပဲရရှင်း nice nice ပြောနေပြီးပဲအားလုံးနေရောတော့ဘာလို့မီးလိုက်ဖုန်းတွေပြစ်နေတာထားရကောင်အဲ့ထားရကောင်ကောင်းမင်းတို့နိုင်မဲ၃កောင်ကြီးဝိုင်းပြစ်တာနော်ဘယ်ဖြစ်တော့ဟောဘယ်ပြစ်တော့လဲအဲ့အဲ့ပေါ့မဘယ်ပြစ်တော့မှမသိလားဖတ်ဆိုထားရကောင်ထားရကောင်ကောင်ရောက်နေနေတာပေါ့မှာဆာလာတက်တဲ့ကောင်ဘယ်ဥဖေဘုံကြီး ဥပေဥပေပုံတယ်မှာအများကြီးတွေ့ရမှာဥပေပုံတယ်ဥပေပုံတယ်မှာပြစ်နေတာတာကြီးကပြစ်တာအကုန်ပြစ်တာဘာမှဒါဘာမှလာဆိုတော့ပြစ်တာပဲညညရညညငါဆော့နေတဲ့ပွဲတော့မြန်မာမြန်မာတွေတွေ့ရငါ့ကိုအဲဥပေအင်းဆိုပြီးတော့ကွာညငါညငါပြောနေငါမကြီးပဲကြိတ်ပြီးဆော့နေတယ်ဟာပြောဥပေပါပြော ပါတဲ့ဥပ္ပယမစော့တော့ခါတာငါလုံးမစောက်ယူရတယ်လီးမလို့မင်းနာမည်ကိုခိုးထားရပါငါဆယ်ဟာကဲလာဦးအဲဒီဒီမဲ့နေယူပြီးတာပြောတာလေးကျင်းတယ်ငါဘိနိုင်တိုင်ကြီးကြီးရရတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ထပ်ကြည့်စားပါမယ် thank you ပါနော် AV လေးရောက်လုံးပို့ပြလိုက်တယ်ထားကောင်လေးထားကောင်ဟောင်းလေး 哎呀，干不起了，我都干不起了，咱们还亲的，啊亲的呀，要亲的亲的呀，要我谁都没有，亲的呀，多都没有喽。啊，สบายไหมสบายไหมสบายไหมสบายไหมสบายไหมอ๋อสบายไหมมินิได้เลยช่วยดูอย่าရရရမိရမိရ စီးလို့မရတော့ဘူးလားတွေ့ရတယ်ချင်းတရစီးလို့မရဘူး PC ကဒါမင်းလာစီးတွေကွာရအာဥပေကြောက်ပြီဥပေရှိမှပြစ်နေပြီဥပေအမားကြီးနဲ့အမားကြီးနဲ့ပြစ်နေပြီဥပေရှိမှအမားကြီးနဲ့ပြစ်နေပြီရှက်ရရဲ့ဘေးကြီးကျေးဇူးပါလို့ MC ကျော်ကြီး thank you ဟောပါလာမစီမြန်တော့မြင်းလာစီလိုက်တော့တဲလေးလက်မလေးလည်းမနေ့ကနေ့ပေးကြအောင်နော်ကျွန်တော်ရှင်တို့မရှင်းရင်ရှင်းပြီးတော့ကြောက်ကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်လက်မလေးပဲဖြစ်အသေးလေးပဲဖြစ်ကျွန်တော် real လေးရေးနေရှင်းပေးကြပါအောင်နော် thank you ပါမင်းခါရိုင်းမှာ ဖြစ်လို့ပဲရောက်နေစာတာပေါ့ပုတ်ပြီတစောကလုံးပုတ်ပြီလေကြာတော့အဲ့တော့ဟာစွညောနာဟာအတန်ပြန်ကြားနေရတယ်ဥပေဥပေဘက်ကကြားရတယ်တလားဥပေအာငါဘက်ကဘာမှမဖွင့်တာဥပေဘက်ကပဲကြားမှာတော့ဥပေအာခုလည်းကြားပြန်ပြီမကဘက်ကလားမသိဘူးဒီရှိအိမ်မှာအများကြီးပဲ Mark the location အိမ်မှာ၄កောင်၄កောင်ဒီဒီဒီထဲမှာတစ်កောင် Mark the location ဟာဘယ်လိုသွားမှာတော့ဒီဒီတောင်ပေါ်မှာဘက်ကီတစ်စီး 哎，把这树他妈压没得呢？那你级出来，没没得毛五龟多，龟多嘞？哦，不来，来那不来啊？兄弟，我那段，烧面。你那就穿了白的，阿罗对的，阿罗没？就穿了白的，阿罗没？好多姑娘等对的。 ദേവിയിലും拔河了，有几个关键快！爹咪，没有拔河平啊，爹咪，要等我，爹爹，我当模特在那里蹭，蹭关关了，在那里蹭蹭，好了，老板，哎，都在那玩呢。 32မှာနေတော့ကြီးကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပါကားစီကျွန်တော်ပါကားစီဒီပါပဲပေါက်လိုက်တော့ဟာအာဒီနေအောင်လာပြစ်သွားတယ်ကွာရှစ်ပဲနောက်ကလည်းကားနဲ့လိုက်လာတယ်ဟိုတမေကွာဒီဒီမှာတခုံမဲကြံတာကောင်းကြီးနောက်ကကောင်တွေလိုက်ပြစ်နေရအာယုံပဲ Nah, loco. Oh.